Доброго дня! Сьогодні продемонструємо вам витяжні вентилятори Майко серії ЄРП. Компанія Майко відома на весь світ як виробник високоякісного вентиляційного обладнання, визнаного міжнародними стандартами якості. Серія побутових вентиляторів Майко ЄРАП е це пристрої, призначені здійснювати ефективну вентиляцію в житлових та комерційних приміщеннях. Від стандартної модифікації Майко ЄР е вентилятори ЄРАП е відрізняються насамперед типом монтажу. Встановлювати їх можна на поверхню стіни, а вихлопний патрубок діаметром всього 8 см просто монтується у повітропровід. Тому накладні вентилятори це найпростіший спосіб вирішити проблему вентиляції в будинку. Вентилятори серії ЕРП e можуть бути використані в системах, де необхідно забезпечувати довготривалу безперервну вентиляцію. Радіальні вентилятори мають високий потенціал потиску аж 204 паскалі. Майко ЄРАП e це безшумні вентилятори, що не потребують обслуговування. Настінні вентилятори ЄРАП е мають надійний конденсаторний двигун, закритий з двох сторін підшипниками, що дозволяє економити енергію. Центробіжні пристрої також укомплектовані автоматичним металевим зворотним клапаном, а вентиляторний вузол вбудований у корпус. Сам корпус повертається, завдяки чому патрубок приєднується до головного стояка зліва або справа. Для простого і швидкого монтажу вентилятори побутових приміщень серії ЄРАП е мають штекерне електричне з'єднання для встановлення приладу в корпусі. Настільні витяжні вентилятори призначені для таких приміщень, як ванна кімната, санвузол, кухня у багатоповерховому будинку чи офісі. Перед установкою і монтажем радіальних вентиляторів необхідно ознайомитися з інструкцією.